魔煞星要显示了，没错，我就是魔煞星，魔猴嫉妒。我一次一次不相信你，你为什么一次又一次骗我？为什么？没想到你真的这么爱我，我说什么你都信，只要得到我想要的，骗你千次万次。 你只怕也会对我痴心不已，我还真的有些感动。 <laughs> 若玄机的心能让已枯萎千年的金色曼陀罗复生。 魔气再现，以吾之血，出汝一生，是也；以汝之身，遵吾之命，成吾之愿。汝等可还愿遵从，为我魔族效忠之誓约？我等遵从号令，誓死效忠。 死得其所。玄机走到今天这一步，都是你。师兄。岳四方想要夺走琉璃盏，我绝不能让他得逞。你终归是看错人了。师兄，师兄，师兄。玄机。 我没有杀你师兄，你相信我。直到你是妖的时候，我选择相信你。你闯少阳秘境，我也相信你。我一次一次相信你，可结果呢？我身边的亲人一个一个因为你受到伤害，你伤了红姑，杀了我师父，杀了我师兄，你还让我怎么相信你？后悔曾经以心相许。 后悔和你在一起的一切，不曾跟你有过一丝的牵绊。啊！师父，师父，玄机。 心的人，我告诉你，玄机根本就不能毁魔煞星星魂。不信你看，啊！臭小娘要是毁了那个魔煞星星魂的话，她会跟着一块儿死的。浩辰说她是唯一可以毁掉星魂的人，不是因为她是战神，是因为她是。 君天泽海，他曾经是魔煞星的一部分。你可以吸取他的力量，对抗琉璃盏。 封印琉璃盏。唐生，今日之事，无论如何都不要告诉他。 拜托了，从今以后，他只是楚玄机。 没错，你不应该命丧于此。我送你去焚如城诛人境，天劫便不可再随意伤。不可。 借你的力气，弥补天界对你的过错。所有人都背弃我而去，只有四凤，他倾尽所有助我帮我。这样一个人，他怎么可能背叛我？是我错了，是不是我从头到尾都错了？